so hello guys welcome back to my channel तो हमने अपने बचपन में जीटीए गेम्स बहुत खेले और हम सबकी फेवरेट गेम भी रही होगी तो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ उसी गेम के टॉप फाइव डार्क सीक्रेट तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं तो हम चलते हैं हमारे टॉप फाइव डार्क सीक्रेट जो निकल के आता है फ्लाई कार कुछ गेमर्स का ये मानना है कि उन्होंने अपनी गेम प्ले में मतलब एक कास्ट को उड़ते हुए देखा हुआ है लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि ये भाई ग्लिच ही है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि रॉकस्टार ने ऐसा डाला ही नहीं है हॉस्टर खुद कहती है भाई उसने ऐसा कुछ नहीं डाला क्या होता बग हो या फिर कुछ भी हो वैसे ये बग साबित भी हुआ था क्योंकि जी डी ट्रेलॉजी आई थी तब क्योंकि इन बगों से बनी थी उसमें कार फ्लाई करते हुए दिखी थी तो इसके हिसाब से ये बग ही है तो इसी के साथ चलते हमारे टॉप फोर डार्क सीक्रेट के बारे में जो निकल के आता है द हंड्रेड हाउस अगर तुम जी टी ए फाइव की इस वाली लोकेशन में आओगे तो तुम्हें एक हंड्रेड हाउस मिलेगा और ये हंड्रेड हाउस काफ़ी अजीब भी है क्योंकि इसके आसपास की जितनी भी गाड़ियाँ सब टूटी फूटी है मतलब कि इसकी ऑल चीज़ें ख़राब ही हैं और इसका मेन कोई स्टोरी लाइन कोई काम भी नहीं है लेकिन रॉकस्टार ने ये क्यों डाला है कुछ नहीं पता तो ये काफ़ी सा मिस्ट्री है तो चलते हैं हमारे टॉप थ्री की तरफ जो है गोस्ट कार अगर तुम जी की इस वाली में आओगे तो तुम्हें एक कार दिखेंगी तो ये कार काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि कुछ प्लेयर्स का मानना है कि ये कार चलती है रात के टाइम पे वैसे ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि क्या होता है ये ग्लिची हो क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि पी एस टू वर्जन में ऐसा हुआ था तो भाई ये बग्गी और कुछ नहीं है तो इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉप सेकंड वाले डार्क सीक्रेट की तरफ जो निकल के आती है गोस्ट ट्रेन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जी टी का स्नेल ट्रायल मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे ही ट्रेन आगे टनल में जा रही होगी तुम्हें उस ट्रेन को फॉलो करते रहना जैसे ही वो टनल में आएगी तो सामने से ट्रेन आएगी मैक्सिमम लोग उस ट्रेंड को इग्नोर करेंगे लेकिन तुम्हें उसी ट्रेंड को फॉलो करना है जैसे ही तुम स्टेशन पहुंचोगे तो तुम्हें उस ट्रेंड से वो ट्रेंड तुम्हें देखेगी कि ये आउट ऑफ ट्रैक हो रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग भी और काफ़ी ज़्यादा जी भी लगता है देखोगे कि वो ट्रेन आर पार जा रही है मतलब कि पूरी बिल्डिंगों के आर पार हो रही है और ये ट्रेन हवा में उड़ रही है काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगता है तो इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉप तो इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉप नंबर वन वाले डाक्सी की तरफ जो निकल के आता है the ghost in Mount Chiliad G T A five जैसे तुम जी टी ए फाइव के माउंट चिलियाट में इस वाली लोकेशन में आओगे तो तुम्हें एक माउंटेन में गोस्ट कर दिखेगी वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग भी है क्योंकि ये रात के एक बजे ही अपेयर होती है तो काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है लेकिन ऐसा लगता है कि रॉक्सर ने जहाँ पूछ डाला है तो बस यार यही थे आज के कुछ top five dark secret G T A के ऊपर तो बस यार आज के लिए इतना ही